Whoa shit. Whoa shit. Whoa shit. Hey shit. Whoa. Hey. hey. mein Kopf for slow, yo Always tired, ich beweg mich nur in slow mo Es könnte sein, dass ich ein bisschen zu viel dope smoke Doch ist egal, alle Gedanken so low Ko, ja ja so low Ko, mein Kopf ist ist es kommt nicht vor, dass ich mal denke Bin am Corner in der Ortschaft an der Ecke Mit den Homies puffen Sportler Zigarette Shit, ich warte auf den nächsten Zug wie Robert Ecke Klingelton, ich ignoriere oder klick weg Wieder mal verkatert, lieg um 4 Uhr noch im Bett Ey shit, mach Augen auf und roll ein Dibbo, leg mich wieder hin Es gibt viele Loser, aber ich bin der Verlierer-King Weird Flex, yeah, I know, dass ein Weirdo bin. Okay. Doch der Sound, der scheppert laut, genauso wie die Stieber Twins. DOD yeah. steht für Alkohol, Eskapade. Wochenende immer Action, ich will nicht mehr schlafen. Wir show và kiếm tiền tươi để cho vào bàn. Cửa này khen người Việt mình cháy on track và solo gang. Xây món hàng này nguyện thêm chút cái đốt the track để mấy thằng ngu im bậy sau đau cho Nguyễn Xuân Phúc thì tôi ho la lại cho bạn Putin nếu mà nói về cái đồ chơi. Rồi việc chết vậy yo, overnight là liền. Thích thì bay ra tay ho, bài chục bài a We gon' up and down Gần đến hack cặp bao Listen check it out Nhạc Việt âm lượng cao đêm tiếng Việt thiệt như của người Việt qua từng câu thời rap Vẫn still on the rap Resting up mỗi khi on the track Nên mày thấy phong thái tụi tân ngọc và láo Không phải là chơi hệ thủy Quảng tư vương trường và cái lộ và tao quay ở trong nước Nói tới đây thì hơi tệ nhỉ Mỗi đêm tao vẫn nghe tin nhớ và khi phải em mong neues Teil, ich beweg mich nur in Slow-Mo. Es könnte sein, dass ich ein bisschen zu viel Dope smoke, doch ist egal, alle Gedanken so low. Co, ja, ja, so low. Co, mein Kopf ist slow, yo. wenn Bennett, ja, ich sehe Grass auf dem Foto. Für mich werden sogar deutsche Rapper ho. Mo, es könnte sein, dass ich ein bisschen zu viel Dope smoke, doch ist egal, alle Gedanken so low. Co, ja, ja, so low. Co raus. Verpisst euch mal, Alter. Oh.